Namaste Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns einen Trailer anschauen von einem Film, was ihr euch gewünscht habt, und zwar von dem Film Kanak. Kanak. Kanak. Und das Spiel mit, ich sehe es jetzt, Sanjay Dutt, Madhuri Dixit, Alia Bhatt, Varun Dhawan, mehr weiß ich da jetzt nicht, aber hört sich sehr interessant an und wurde sehr oft empfohlen, deswegen gucken wir uns das mal an. Genau. Haben wir uns ja lange keine Bollywood-Trailer mehr angeschaut. Nein. Das letzte war Edil Hemuschigel. Genau. Schon lange, zwei, drei Jahre her. <laughs> Schon etwas her. Ja, dann gucken wir uns mal. Foxstar. Dharma Productions. Und Karan Joker. klingt jetzt schon wow. episch. Wow. Settings auch cool. Wow. Ali Abad war da. Ah, den kenne ich. Ah, ich weiß nicht, wo fängt schon so episch an. Oh. oh. Wo ist sie? Boah, das sieht so geil aus. Hammer. Ja. Aliabad auch. Oh mein Gott. War wunderbar. Mein Herz. Echt, das schaut mega geil aus. 얘가 손해보고 죄인. 에이, 왜, 와. Ey, Junge, was ist das? Ey, die voll ab. Ich hab sogar Gänsehaut bekommen. ey. <laughs> den Film muss ich mir reinziehen. Oh, die steht auch noch. Hammer. Oh, Sanjay Dutt. Die Settings sehen so geil aus, eine Location. Krass haben die das gemacht. Oh. oh. Viel getanzt. So richtig indisch wieder, ey cool. Kalana. Oh mein Gott. Die reißen sich um eine Frau, oder? Das wird. Ey, das ist spannend, Alter. Kalank. Das ist spannend. Boah krass, ey, krasser Film, ey. Den muss ich mir auf jeden Fall reinziehen, Alter. Übel. Hey, krass, hast du, oh, wie die getanzt haben, wie das alles aussah, das Setting war perfekt. So, so Gänsehaut pur. Ja, ich voll Gänsehaut bekommen, ey, krass, cool. Hammer. Mhm. Habt ihr euch den Film angeschaut schon? Das schreibt gerne in den Kommentaren, wie der Film ist. Aber keine Spoiler bitte. Wer <laughs> Spoiler. <laughs> Und ja, dann gucken wir uns auch später mal an, wie die Songs sein werden. Mhm. Aber der Trailer war echt mega geil. Daumen nach oben. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach oben zu uns geben. Ja. Und subscribe and comment. Und teilen und genau. sonst was. dann <laughs> sagen wir Namaste und Namaste. Bye bye.